La foca mediterrània o John Marí, com és anomenada l'illa de Tabarca, fou comuna a les nostres costes fins la seva pràctica desaparició a principis del segle passat. Al Cabo Blanco, entre el Sàhara Occidental i Mauritània, subsisteix l'última gran colònia de foques mediterrànies. La colònia té uns 200 exemplars d'un total mundial estimat en 500 individus aproximadament la qual cosa fa que siga una espècie en greu perill d'extinció. Aquest microdocumental intenta recrear el fatídic dia en què l'última parella de foca mediterrània que vivia a l'illa va ser capturada un 26 de maig de 1938. Aquest valuós testimoni oral dona fe del que fins avui no s'havia pogut datar amb exactitud. Batiste Luchoro, nascut el 1931, pescador i veí de l'illa, va presenciar aquest lamentable succés. Encara recorda amb precisió aquell desenllaç que se li va quedar gravat en la memòria per a tota la vida. Jo vaig nàixer aquí, en Santa Pola, ahir darrere de la porta del castell d'allà, i a, i a les quatre o cinc dies me'n van anar a l'illa i allí ja van, van, van viure doncs, hasta que jo tenia prou de 14 anys. Eh, eh, sempre he estat jugant i coses d'aixes allí en l'illa, en companyia de tots els xiquets, i quan tenia 8 o 9 anys ja mon pare estava malalt i anava en companyia d'ell a piscar per ahir. Al fer-se de, de nit, allí uns quants homes arreglaren una sàrcia per poder se podien agarrar els foques eixes i perquè els foques duien una ruïna a tots els piscaures de l'illa perquè li rompien tota la sàrcia. I entonces van, van intentar en veure si podien agarrar-les. I entonces quan arreglaren una, una sàrcia que se dia tonària, que és d'agarrar les estonyines, que és forta, i entonces la, la baixaren per la muralla y entonces uno tira una cordeta pa, pa l'altre costat pa, pa, i que, pa que l'amarraren la salsa i quan l'amarraren la i, y, i, i la posaren així davant de la cova. I quan estava davant de la cova, que ells estaven dins, la deixaren caure. I entonces se va quedar la salsa davant de la cova. I entonces anaren per darrere la cova a fer roïo i a tirar pedres i coses d'aixes perquè ells xisqueren. I va ser quan xisqueren els dos, el mascle va pegar en la, sastre, en la sarxa i se va estrellar sobre el piso i se va matar. I la femella no se va matar, se va enrear en la sàrcia i ahir l'agarraren. L'agarraren i quan l'agarraren tenen un forat en la trompa xina en el, en el nas, aquí en el nas li passaren una corda i, la, i se la llevaren allí a una platja, a la platja gran que hi ha. Baix de la cova, en la cova no, a, on està la, la baixada, d'on comença, on estaven, on comença les coves aixes ahir, i l'amarraren en, la, en la corda pel nas i entonces l'amarraren a una pedra. I ella tot era jugar en el rabo i, i, i tot això. Perquè era un dia assenyalat que allí en l'illa estaven pues, persones que van matar al, al pare de Tomàs, el de la canoa. El pare lo mataron en la, en la casa de d'allí d'Alacant, en la casa de, de, dels mejillons, això. Que li dien, entonces li dien la casa Cabeldi i el mataren. I hi havia la revolució eixa que havia de lo que s'havia mort i, era, i va ser el mateix dia que, que, que van agarrar el, els llomarins. Allí això té coses de... no arribaràs dos metres d'ample. La cova, dos metres d'ample i tindrà 20 metres de, de fonda. De alt, al millor té, què te diré, pues, 3 metres o 3 i mig del canto l'au ja on estan les pedres de, de dalt. Però anàvem a mirar al final de la cova, és on estava l'altre forat, que era on estava la platgeta. Hi una platja d'arena i nosaltres anàvem en pedres xiquets a jugar, a tirar-hi pedres i, i, i ells s'enxien. Va, va estar allí fins a migdia. A migdia és quan dugueren una barcassa de la Madrava, de la Madrava, i eh, va ser quan es van embarcar i d'allí se'n llevaren a Alacant. Un anava mort i l'altre dient que s'havia mort de, de, després, però primer va, va, va, va tindre a dos llumarinets, a dos. I no, no sé ja el que passaria en ells. Victoria Ramos, nebot del cèlebre historiador licità Alejandro Ramos Forqués, va néixer el 1931 i recorda haver anat a l'illa de Xicotet i veure el llop marí. Ell explica com el capellà de l'illa tirava trossos de pa a la mar davant de la cova i el llop marí eixia ràpid a atrapar-los. Més tard, Victorià va veure a Elx, als voltants de l'antic teatre Llorente, com mostraven al públic un exemplar viu en un llaüt col·locat verticalment i tancat amb una reixa. Per les dades, bé podria tractar-se de la femella capturada i portada a la can, que posteriorment va ser comprada per un senyor d'Elx per a ser exhibida també en aquesta ciutat. y esas navegaban por el mar, plantadas, con casi, un, casi medio metro o por ahí de cuerpo de ellos fuera del agua, así plantados. Así iban por, por todos los sitios, pero siempre con la cabeza fuera.